けましておめでとうございます Thank you. でとうございます本年もよろしくお願いいたします今日もました。もよく晴れてるので。 see you.